no las pusamos al fondo. ¡Ah! Bomba, bomba, bomba, bomba. Otro más AFK. Eh, 101 high. Cuando has Tienen que venía por ella. Sí, no veo un carajo yo. Yo no iría. El otro no lo veo, ¿eh? El otro han tenido que ir por la espalda uno. Sí, eh, eh, <laughs> Merecido, merecido, eh. I'm Och om det gör det bättre. Teniamo cercato quando gli avrà fatto. Che buona, per Dios, we dog. Más ruido. era el clip, era el clip, eh. no puedo activar el modo. fuera? Han puesto el muro fatal, eh. Un amarillo y uno